烦恼后肚子有点空，下挣个不过时间不够用。怕寂寞，告诉他们不是我的错。这个夏天放弃我，不想再错过。写到就要吃火锅。

地球的火，好吃的万土一米十二一米，吃的瓜瓜充满活力。最大的万土一米十二一米，却把米煮好，不可及，不可思议。So happy, so mini, 十二一米。So happy, so mini, 十二一米。